team. La verdad es recomendable el lugar. ¿Verdad, manera, Está limpiecito, está bien claro el agua, puedes parquear tu carro aquí mismo cerca del lago, puedes hacer lo que quieras y, nadie se mete en nada, no puedes traer tu yate, quieres ir como quieras. La verdad me parece genial, te lo recomiendo. Books.